ロート製薬公式 YouTuber の根瀬いこころです今日も明るく元気に振る舞う某製薬会社公式 YouTuber の根瀬いこころさん工夫を凝らした動画や愛らしいキャラクターを生かして世界中に笑顔と健康情報を届けているがその裏である問題に悩まされているというそれははい疲れ目にはいつも悩まされていますそうデジタル機器やブルーライトダメージによる疲れ目 私は会社員として働きながら YouTuber をやっているので必然的に PC を見る時間も長くなりますそれにテレビゲームをやる時間も長いのでそれも疲れ目の原因の一つだと思います もちろんテレビゲームも遊びではなく仕事の一環としてやっています私のゲーム実況はハイレベルで洗練されたプレイスタイルを売りにしているので普段の練習から決して手を抜くことができませんまたコンテンツをより良いものにするための市場調査も欠かさず行っているのでスマホを見る時間も長くなってしまいますねそれに加えて最近のおうち時間の増加これが疲れ目に追い打ちをかけています 昨今の在宅勤務の増加により世の中の6割以上の人がデジタル接触時間が延びたと答えています現に心さんの1日のデジタル接触時間も大幅に増加していますこういった要因から心さんの疲れはピークに達し徐々に YouTube での活動にも支障をきたすようになりました皆さんぜひデオコ使ってこれらは実際に心さんが過去の YouTube 動画内でミスを連発している様子です疲れ目が 原因の一つと言えるでしょうこの先私は一体どうすればいいのかそうやって落ち込んでいる時に出会ったのがそうローとデジアイコンタクトだったんですローとデジアイコンタクトとはコンタクトをつけたまま PC やスマホを使う人にぴったり画面がぼやけて見づらいという疲れ目の症状を解決してくれる優れものなんです この目薬にはピント調節筋の疲れを改善したりコンタクトの摩擦から角膜を保護してくれる成分が入っているんですしかも日本初コンタクト用目薬に硫酸亜鉛水和物を配合しました何がすごいってブルーライトやコンタクトの角膜炎症を改善してくれるとにかくす あくまで個人の感想です効果効能を保証するものでは決してありませんあとファッションセンスも良くなりました今まで私服がダサいと言われることが多かったんですけどそれは疲れ目が原因だったんですねあくまで個人の感想です効果効能を保証するものではありませんあとおそらく嘘ですいや絶対的に嘘です疲れ目にお悩みの方は 某製薬会社の公式 YouTuber を務めるネバセイ心さんも大絶賛のローとデジアイぜひお買い求めくださいコンタクトの目疲れてませんかえー、そこでデジアイコンタクトの疲れやブルーライトダメージから目を守ってくれる3つの有効成分ロートデジアイコンタクトスマホ疲れにはデジアイやでロート